Kamu tahu tidak? Perbedaan kamu sama 12? Kalau 12 kan ada duanya. Kalau kamu itu tidak ada duanya. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Tapi cintaku